La història de la web elperiódico.cat és una història d'èxit. El periòdico és el primer gran diari de l'Estat que va estrenar edició electrònica el novembre de 1994 i la seva web és de les primeres de l'Estat, de l'abril de 1995. El periòdico també ha estat pioner amb la doble versió en castellà i català. Des de l'octubre de 1997, el periòdico arriba al quiosc amb dues edicions, la castellana i la catalana. La doble edició lingüística ha estat una aposta tant en la versió tradicional del paper com en la versió digital de la web la prehistòria de la web era, no té res a veure amb el que és ara. Nosaltres eh, fèiem, fèiem pàgines en paper i érem una colla de gent fent pàgines en paper. Ha anat evolucionant molt amb, anat, i, i molt de pressa, a més a més. No? És a dir, l'objectiu màxim eh, era eh, acostar-nos tant com es pogués el, el, a la publicació de la, de la, del periódico.com, és a dir, que el periódico.cat fos competitiu respecte al periódico.com, i llavors bueno, això es van, es van aconseguint a base d'anar desplaçant gent que anava fent, que feia paper, a, a fer que aquesta mateixa gent deixés de fer paper i passés a fer web, diguem-ne. No? La manera de diferenciar les dues versions va ser en el paper amb els colors vermell per al castellà i blau per al català. En canvi, amb l'obtenció del domini .cat per la llengua catalana, el tret distintiu de la web del periòdico en català ha estat el domini d'internet, amb el periòdico.com per al castellà i el periòdico.cat per al català. El periòdico, quan l'any 97 es planteja fer l'edició en català, se ho planteja eh, a tots els nivells i, de fet, el projecte mm, abarca des del contingut redaccional clàssic fins a la pròpia publicitat a partir d'aquí, <clears throat> el plantejament de tenir una web en català neix amb el propi projecte. Evidentment, en aquell moment no hi ha l'opció, perquè no existia el domini.cat, i el color, com, com en el fet de l'edició impresa, el color blau i el color vermell són els únics elements diferencials que, que tenim per eh, marcar l'oferta segons l'idioma. Quan deu anys després eh, apareix el domini.cat, Evidentment, és qüestió de temps que el periòdico faci el canvi i que el periòdico reforci també la seva aposta per aquest, per aquest domini. Per a la Fundació.cat sempre ha estat important l'adhesió d'empreses capdavanteres i rellevants, especialment els primers mesos i anys del domini propi. És per això que la posada en servei del periòdico.cat el 2006, des del primer moment, va suposar un suport important. El periòdico i la Fundació.cat han anat de la mà amb el domini propi gràcies a la complicitat i bona acceptació de milers d'usuaris d'internet.